more more بیشتر بیش more we need more money we need more money we need ما نیاز داریم more بیشتر money پول more money یعنی پول بیشتر we need more money ما به پول بیشتری نیاز داریم We need more money. We need more money. Tell me more about Julie. Tell me more about Julie. Tell یعنی گفتن و در ابتدای جمله اومده ساختار امری. Tell me یعنی به من بگو. More بیشتر. About در مورد جولی خانومی به نام جولی و همونطور که میبینید جولی اسم خاصه بنابراین حرف اول به صورت بزرگ باید نوشته بشه Tell me more about Julie به من بیشتر در مورد جولی بگو یا در مورد جولی به من بیشتر بگو Tell me more about Julie Tell me more about Julie